rapaz, não acredito. tô roubando meu filho, Ô, moleque, vou falar pro seu pai, tá roubando meu filho, moleque. Vai! <laughs> Ah.